осы өлімді көп айтады дейді өзіңіз де еститін шығарсыз өзі шынымен насихат бір өлімді айтпаса уағызға саналмай қала ма әлде бір әдебі бар ма осының стандарты бар ма әлде не деп айтса болады осыны өлімді жерге барғаннан кейін өлімден айтса қорқады деп ойлайтын шығар бірақ қабірдің ішіне адамды салып тұрып та адамдардың қалжыңдап ойнап отыратынын естіп отырмыз сондықтан бәрің өлесің бәрің өлесің деп айта берсең е өлсең өле өлерміз да деп отыра береді біздің қазақ өлерміз да барғанда көреміз деген қазаққа оны өліммен қорқытудың не керегі бар сондықтан мүмкін оғаның жүрегіне басқа жолдан жол іздеу керек шығар негізі мына психологияда ең жоғарғы психолог біздің пайғамбарымыз мұхаммад саллаллаху алейхи ғой бұл кісі бір сахабаның баласы қайтыс болғанда пайғамбарымыз көп уақыт ол сахабаны көрмей іздеп барады өзі іздеп барып тұрып көңіл айтады қараңыз көңіл айтқанда бірінші қалай айтады менің де балаларым өлді менің де қыз балаларым өлді дегенде әлгі сахаба басын көтермей сонда пайғамбарымыз енді сөз өтпей жатыр ғой пайғамбар болып тұрып өтпей жатыр өтпей жатса енді бұрылып кетіп қалды ма жоқ тұрды да сен қалайсың ба сенің балаң сені алдыңнан күтіп алуды қалайсың ба деп айтқан кезде әлгі сахаба басын көтерді бетін бір қаратты одан кейін айтты сол жәннетке сен жетектеп кіруді қалайсың ба деп сөзін үмітін жалғады содан кейін иә деген кезде онда құлшылығыңа берік бол деп ары қарай жол көрсетті